Më duket se e kam një. Tani ku mendon se është. Jo. Jo. La la la la la Dolores Do të kesh një pamje të re Dolores